जानता हूं तुम मुझसे बहुत दूर हो आज इतनी दूर कि शायद हम कभी मिलेंगे भी नहीं इतनी दूर कि मुझे पता भी नहीं कि तुम दुनिया के किस कोने में हो और मैं समझता हूं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है खैर अगर ये वीडियो तुम तक कभी भी पहुंचे तो याद रखना मिस करता हूं तुम्हें बहुत आई गई यादें मगर इस बार